مساء الخير آه نرحب بكم في جلسة المشاع الإبداعي في العالم العربي على جوجل هانج أوتس اسمي رياض بلوشي وأنا طالب دكتوراه في سواس جامعة لندن يحتفل العالم حاليا بأسبوع التعليم المفتوح للتوعية بالمصادر والأدوات والممارسات المفتوحة التي تهدف إلى تسهيل نفاذ المعرفة عن طريق توفير مصادر تعليمية مجانية عبر الإنترنت لدينا اليوم ضيفين مميزين ليحدثونا عن موضوع التعليم مفتوح والمصادر التعليميه بشكل عام وفرص استغلالها في آه، العالم العربي بشكل خاص. نرحب اولا بالدكتور فوزي. آه، الدكتور فوزي هو من جامعه سيده اللويزه في لبنان آه، وهو نائب الرئيس للشؤون المعلوماتيه ومسؤول عن مركز التعليم الالكتروني في الجامعه. اهلا دكتور فوزي مرحبا بك في الجلسه. مرحبا رياض اهلا آه ايضا نرحب بالاستاذه نعيم ظريف آه هي المنسقه الاقليميه للعالم العربي لمؤسسه المشاعر الابداعي اهلا نعيمه كيف الحال؟ اهلا اهلا زياد تمام راح نبدا في الحوار مباشره اول شيء دكتور فوزي ممكن تعرفنا فقط كمقدمه بسيطه ما هو التعليم المفتوح ما هو وما هي اهدافه؟ أه قبل ما بلش آه، انا بدي اقول شغله آه، رياض آه، بتشكركم على هال هاللقاء الجيد والحلو والشرف كون معكم وبيناتكم أه تنحكي عن هالموضوع اللي أه هو شاغل العالم هلا ان كان بامريكا واوروبا وبلشت بشكل قوي بالدول العربيه شكرا يعني شكرا جزيلا بالنسبه لي خليني بلش شوي بموضوع آه، آه، آه، كلمه التعليم المفتوح ومفهومها خليني احكي عن شقفه ال openness يعني في التعليم المفتوح هو ال open اديوكيشن خليني احكي عن كلمه ال open ال open هي خليني بسطها بشكل انه هي كلمه مبنيه على فكره والفكره بتقول انه المعرفه يجب أن تنتشر في العالم مجانا وبواسطة الإنترنت من أجل خدمة المجتمع ككل يعني for the sake of you know the community كمان بالإنجليزي إذا بدنا نحكي يعني مثل ما بقولوا مثلا word knowledge is a public good ومثل ما نحن بنقول بالتعليم والتعليم العالي والمدارس بنقول إذا ما في sharing ما في education so education is sharing وإذا بدي آه، آه، وضح شوي اكثر آه، كلمه التعليم المفتوح خليني ابني على على الاربعه ار اللي حكي عنهم ديفيد ويلي اللي هو احد الرواد بموضوع التعليم المفتوح وال open education resources حكي عن الاربعه ار ومؤخرا صار عندهم شيء خمسه ار كمان اول وحده اللي حكي عنها هي استعمال المحتوى يعني بالانجليزي نسميها ريوزنج ذا كونتنت ثاني ار حكي عن الريفايز كونتنت اللي هي تعديل المحتوى يعني انه اول وحده استعمال المحتوى انه انه كل شخص اذا uh, uh, uh, نبش على محتوى موجود على الانترنت له حق هالمحتوى ينزله ويستعمله وثاني وحده هي الثاني ار هي revise اللي تعديل المحتوى وثالث وحده هي آه، دمج المحتوى من عده مصادر مش بس انه استعماله وتعديله بس كمان في الباحث او استاذ جامعي انه يقدر ياخذ آه، آه، محتويات من من مصادر مختلفه ويدمجها مع بعضها ويستعملها ب بالجامعه او بالمدرسه او بالتدريب او او او ورابع وحده هي بنسميها او سميها هو ال redistribution هيدي رابع الريديستريبيوشن آه، يعني اعاده توزيع المحتوى يعني آه، بعطي مثل بسيط تنبسط الامور انا لقيت محتوى على الانترنت اللي هو آه، يعتبر open educational resource اللي حق انا نزله اللي حق عدل فيه اللي حق ادمجه بغير من غير مصادر وبقدر كمان انا زيد اشياء من عندي كاستاذ او كاستاذ جامعي وبقدر ارجع هالمحتوى هيدا ارجع حطه على الانترنت مشان غيري يقدر يستفيد مثل ما انا استفدت من هال resource لكن فينا نقول هون آه، آه، مثل conclusion صغيره انه الفلسفه كلها تبع المصادر التربويه المفتوحه مبنيه على الانفتاح يعني ال openness هي key term يعني هي شغله اساسيه آه، بالنسبه للاو اي ار e وشغله ثانيه كمان هي الحريه في استخدام هيدي هال open education resources وتعديلها اعاده توزيعها آه، آه، آه، بدون اي عوائق تذكر هلا اليوم في بيحكوا عن شيء اسمه انا بعتبر انه اذا عم نحكي open education resources مفروض يكونوا free and open لانه في اشياء كثير بتكون free بس ما بتكون open وهون لازم نقدر نميز بين بين بين هالشغلتين بس لما يكون truly open يعني بحق انه ال resource هو ان آه، اوبن education resources المفروض يكون عندنا هال two element openness and the free هلا <clears throat> شو بتعني هيدي؟ بالنسبه لل آه، آه، بالنسبه للتلميذ بالنسبه للأستاذ يعني بس تحكي عن المصادر التربويه المفتوحه تعني شو؟ تعني الوصول الى ال content حكينا عنه في محتوى كمان تعني الوصول الى آه، الادوات يعني مثل ما بقولوا ال open ال open software open source software لانه بدي ادوات اقدر انا استعمل آه، واخلق هالمحتوى هيدا آه، تعني كمان شغله شغله مهمه هي ال open standards ال open standards يعني انا بدي يكون في محتوى موجود بامريكا او ببلد عربي وبدي انا اخذ هالمصدر هيدا واقدر استعمله بده يكون في شيء اسمه اوبن ستاندر اقدر انقله من محل لمحل بدون ما هي مشاكل تقنيه وبعدين الاهم هي اللي بدي احكي عنها هي الاوبن آه، لايسنس وهون الاوبن آه، لايسنسنج آه، بدي اقول شيء مهم كثير انه الكري... لو ما في مؤسسه اسمها الـ Creative Commons اللي خلقت هال ست انواع من ال licenses اللي آه، موجودين حاليا ما كان عندنا شيء اسمه اوبن education ريسورسز وهون بقدر اترك يمكن الكلام لنعيمه الموجوده معنا اللي هي من ال Creative Commons اذا بتحب تزيد شيء على موضوع ال open licenses او يمكن تحكي شوي شو هن هالست موديلات من اللايسنسز هلا ولا بتركها لبعدين مثل ما بتريد. طيب، آه، مشكور آه، دكتور آه، فوزي على المقدمة الحلوة اللي اعطيتينا والشاملة اللي اعطيتنا اياها بركي انا بحب احكي عن الموضوع اكثر بمنحى تاريخي وفلسفي انا بالنسبة لي اول ما تعرفت على ال concept او فكرة ال open education resources المصادر العربية المفتوحة ما لقيتها كثير غريبة عني يعني اذا شوي بنرجع بالتاريخ لورا بنلاقي كان في مكتبات ب بجميع انحاء العالم بل حتى بيرجع آه، لقديم الزمان مثل ايام الاندلس كان في باشبيليا كان في بقرطبه آه، آه، طليله كان في مكتبات بيجوا فيها العالم من جميع العلماء وال والطلاب من جميع انحاء العالم بيكتبوا المعلومات اللي هن بيعرفوها بشكل مكتوب لانه ما كان في طبعا وسيله او وسائط غير ليشاركوا هذا العلم مع الجميع هلا هل كان هذا الشيء مقابل كانوا ياخذوا منه ربح مادي هل هو هذا الشيء كان مدعوم من الحكومات آه، وال والمفكرين والرؤساء الدول وال الى اخره هو ما كان بس آه، عمليه نقل المعرفه بالمجان للحفاظ على الانسانيه وتاريخها آه، مهم من من الزمن لهلا بل كمان كان في اليات محطوطه واللي هي انت عم هلا ريفيرينج تو ات از بوليسيز يعني من احد الامثله اللي ممكن كثير قريبه للعالم العربي هو الوقف والارساليات مثلا هول بيعتمدوا على انه انشاء مؤسسات تعنى بالتعليم لا نقل الافكار لا نقل العلوم لا نقل هذا فهو اصلا منه concept غريب عنا بالعالم العربي هلا الغريب عن اللي عنا بالعالم العربي انه هيدا ال module يكون internet module او شيء digital شيء محطوط على الانترنت بس هو كثير قريب لنا هلا بعدين نبقى بنفصله اكثر اما بخصوص ما هو شو يعني شو مكوناته هو ال open educational resources او المصادر العربيه المصادر التعليميه المفتوحه ما بتقتصر بس على انه يكون في آه، مواد تعليميه اونلاين لا كمان ممكن تكون آه، يمكن assessment tools يمكن quizzes امتحانات آه، يمكن العاب على الانترنت اللي هي بتحفز التعليم يعني هي ممكن تكون مواد تعليميه اساسيه هي ممكن تكون مساعد للمواد التعليميه وهي ممكن تكون آه، وسائط للخلي الانسان الاكاديمي اكثر متمكن من آه، توصيل المعرفه واكثر متمكن من آه، قياس قد إيه وصلت المعرفه انا هيدا بس اللي حبيت ضيفه طبعا بخلال السياق بنحكي عن كل المواضيع المهمه اللي حضرتك طرحتها دكتور فوزي شكرا شكرا <clears throat> شكرا دكتور فوزي اعتقد هو المعنى يعني المبسط يعني على الاقل يعني مثلا للمستخدم هو ان المصادر التعليميه تكون متوفره بالمجان عبر الانترنت لان التقنيه جعلت هذا الشيء ممكن و وما في اي تكاليف حتى يعني فعليه حتى الواحد يضع محتوياته على الانترنت لكن ما هو نطاق يعني مبادره التعليم مفتوح هل هي تقتصر فقط على الجامعات ام المدارس يعني ما ما هي انواع الانواع التعليميه والمؤسسات اللي ممكن آه، تستفيد من هذه المبادره؟ آه، بالنسبه لل لا اكيد لا بالطبع يعني ما فينا نقول انه بتقصر بس على الجامعات او عم فينا نحكي هون آه، افاده على مستوى المدارس في عندنا الجهات الحكوميه كلها يعني الجفرمنت مثل ما عم نشوف هلا بكل دول العالم في كثير مبادرات على مستوى الحكومات ال government يعني اذا بناخذ مثلا recently آه، آه، آه، الاوباما ادمنستريشن عم يحكوا انه كل المصاري اللي بدها تندفع للجامعات او المؤسسات التربويه او او او كلها هيدي اللي جايه من ال tax payer يعني انه مفروض حكما تكون موجوده على الانترنت بشكل حر وبشكل free and open آه، في عندنا كمان جهات الغير الحكوميه يعني مثل الان جي اوز عندنا كثير ان جي اوز مثلا بيقدروا يستفيدوا من هال التعليم المفتوح او من ال open education resources في عندنا الشغله اساسيه ومهمه اللي انا عندي كمان خبره طويله فيها هي موضوع ال lifelong learning يعني التعليم المستمر يعني اليوم مثل ما بنعرف انه انه العالم بيتخرج بيتخرج طلاب من عندنا بالجامعه هندسه اداره اعمال بكل الاختصاصات بس انه سوق العمل اللي موجود من آه، التطور التكنولوجي عم عم تجبر الاشخاص انه ما يقدر يوقف محل انه اخذ هو آه، شهاده جامعيه وقف هون وهيدي صار معي شهاده وكم بده على طول يضل شو آه، يستمر بالتعليم والمصادر المفتوحه والمواد اللي موجوده على الواحد عم عم بتخول هالنوع من الطلاب اللي نحن بنسميهم بعد ما يتخرج مثلا بنسميهم lifelong learner انه يقدروا يتابعوا يقدروا يحصلوا على مواد آه، او مصادر مفتوحه يقدروا يتابعوها ان كان course ات مثل شيء اسمه ال concept تبع ال MOOC اللي هو ال massive online open courses اللي هو فري اوف تشارج اوكي شكرا آه، شكرا دكتور بالفعل هذه آه، حبيت ان هذا المداخله حول ال lifelong learning هو التعليم آه، يعني المستمر طول الحياه فباستخدام المصادر التعليميه المفتوحه اذا مثلا واحد كان حاب يتعلم مثلا كيف يطور برامج ايفون او كيف يعني how to start a business او نوع خاص كذا من آه، العلوم صارت متوفره على الانترنت فمثلا على الايتونز في عندهم ايتونز يو وممكن الواحد مثلا يحضر course ويشوف المحاضره بالكامل في MIT كيف يطور برنامج او كيف يعمل مشروع فبالفعل لها فائده كبيره أم عندي سؤال اخر دكتور فوزي نظرا لخبرتك في مجال التعليم المفتوح من وجهه نظرك ما هي افضل الاساليب حتى مؤسسه تعليميه تبدا مبادراتها في التعليم المفتوح. آه، هذا سؤال آه، سؤال آه، جيد. انا في في احكي عن خبرتي الشخصيه بجامعه سيد اللويزة واللي عملني انا شراكه والله يعني برجع بحكي عنهم شوي بشكل عام بس انا شخصيا آه، آه، شراكت مع ال State Department آه، بمشروع ال Open Book Project مثل ما بنعرف انه في اليوم بين الجامعه العربيه الالكسو وال State Department عاملين اتفاقيه بموضوع شيء ال open education resources وانا كان لي الشرف انه شارك من لبنان لفتره ثلاث اجماع بدورات بامريكا مع leaders آه، اشخاص بيشتغلوا مثلي بموضوع ال technology موضوع ال e-learning موضوع التعليم موضوع ال quality بجامعات مثل مثلا آه، كان في الاردن موجودين كان في عندنا ناس آه، من من السعوديه كان في عندنا ناس من قطر كان في عندنا من مصر كان في عندنا من عمان كان في من اليمن كنا تقريبا 15 شخص كانت تجربه جيده ناجحه وهذه التجربه اللي عشتها لفتره تقريبا ثلاث اجماع بامريكا وزرنا فيها اهم الجامعات واهم المؤسسات اللي عم يشتغلوا بموضوع التعليم ال open education resources هالتجربه اللي عشتها هونيك جربت هلا اني انا اللي عم بعمله من تقريبا راح يصير لنا تقريبا سنه عم نشتغل على هالموضوع بجامعه سيد اللويزة واكثر من هيك عم عم نجرب نشتغل على مستوى لبنان مش بس على مستوى الجامعه عندي لانه ما بكفي انه الموضوع ال open اديوكيشن يكون محصور بمؤسسه وحده او بجامعه او بمدرسه مشان هيك parallel لهالشيء يعني بالتوازي مع اللي عم بعمله بجامعه سيد اللويزة آه، بلبنان عم بيشتغلوا على مستوى ال OER لبنان قريبا جدا ان شاء الله رح يكون عندنا ويب آه، سايت آه، بفتره قصيره جدا اللي اسمه او اي ار لبنان مثل ما عم بيكون في مبادرات بالبحرين بعمان بقطر بكل بالسعوديه بمصر عم بيكون في مبادرات فرديه وان شاء الله يوم من الايام رح تكون كل هالمبادرات والكونكتد تنكون عندنا hub او network بالدول العربيه ما نضل بس متكلين على اوكي نستعين بامريكا ونستعين باوروبا كتجربات ناجحه بس نحن حان الوقت انه اليوم نقدر نحن آه، ندعم وعندنا الطاقه عندنا القوه عندنا الذكاء عندنا المعرفه تنقدر نقوم بهيك عمليه هلا اذا بدي اخذ بشكل عام انه شو هي افضل طرق آه، انه آه، اتباعها آه، اولا اهم شيء انه يكون في على مستوى المؤسسه يكون في استراتيجيه يعني بنسميها نحن استراتيجي وسياسات اذا بدك تسميها سياسات خاصه بالمواد التعليميه المفتوحه يعني ما تكون العمليه انه هيك floating يعني floating انه انه فوزي انه فوزي عنده مبادره عم يشتغلها على مستوى الفردي بالمؤسسه كثير مهم يكون في استراتيجيه على مستوى آه، المؤسسه الشغله كثير مهمه كمان انه آه، يكون في champions بقلب المؤسسات يعني لانه هال champions هودي يعني هال هال هالناس اللي بيحملوا هالشعله هي اللي اسمها ال open education resources او ال open education هن بيشجعوا الهيئات التعليميه او زملائهم بهيئه التدريس على شيء اسمه ال open اديوكيشن resources وبيحكوا عنها وبخبروهم شو اهميتها شغله كمان مهمه انا آه، آه، كمان لاحظتها هي انه كثير مهمه مش مهمه انه اشراك الطلاب يعني طلابنا انه الطلاب يكونوا هن آه، لهم دور اساسي بموضوع الموارد التعليميه المفتوحه وما بدي اخبي عليك انه انا عم بعطي برزنتيشن لطلاب بالجامعه كثير كثير الطلاب عم عم ينبسطوا بشيء اسمه انه هالموارد مضبوط التعليميه المفتوحه ما كنا عارفين فيها ثانك آه، يو لانه خبرتنا عنها كثير مهمه لنا آه، شغله كمان مهمه آه، اللي انا كمان عم نفذها هلا بالجامعه parallel على شيء اسمه يعني بالتوازي مع شيء اسمه استراتيجيه والتشجيع هي التدريب والتدريب وثم التدريب يعني ال workshop and workshop and workshop يعني بدنا نخلق بده يجرب الشخص اللي اللي هو عم يتعاطى بهالموضوع يكون في شيء اسمه اويرنس آه، كامبين وين بنلاقي هال اوبن education resources كيف اذا اذا اذا اذا اذا لقيناهم على الانترنت كيف بدنا ننزلهم لعنا كيف بنعرف انه هال open اديوكيشن resources هن of quality يعني هن عندهم آه، جوده عاليه نقدر نستعملهم ما جرى هيدي بشكل هيك مبسط ملخص تجربتي انا ورايي ونصيحتي للي عم يسمعونا اليوم آه، كيف الواحد بده آه، اهم الطرق والاساليب انه الواحد يتعاطى بهالموضوع آه. شكرا. انا بوافق الدكتور فوزي على مداخلته بشكل كبير انه لانت تمكن مؤسسه انها تعتمد السياسات التعليميه المفتوحه لازم تامن لها البيئه الحاضنه وانا من موقعي بكرياتيف كومنز او المشاعر الابداعي آه، حب اخبركم انه حاليا صار في drafting لل open education policies او OER policies آه، ببلدين اللي هن عمان والبحرين وهلا باسبوع الجاي آه، رح آه، يلتقي فعاليات من دول الخليج العربي جي سي سي بسيمينار بيخبرهم عن كيف تم drafting او كيف تم صياغه الاو اي ار e بوليسيز بعمان وبالبحرين وكيف يكون التعقيب على هول التجارب وكيف نستفيد من خبراتهم لنبني نفس التجارب بجميع الدول الخليج وبتمنى انه ما توقف هون كمان ينتقل هيدا ال policies آه، لدول ال Levant والمغرب العربي يعني المغرب تونس الجزائر آه، آه، لبنان آه، فلسطين الاردن كلها آه، غير هيك مثل كمان ما تفضل آه، وحكى دكتور فوزي انه هي ما بتعتمد على شخص واحد هي بتعتمد بتعتمد على آه، عمل كثير من الاشخاص ليخلوا مؤسسه تتبنى هذا النهج من المصادر المفتوحه فمنه بيكون انه في تلاميذ او اساتذه ممكن يحطوا دراساتهم او بحوثهم تحت رخصه المشاعر الابداعي يعني بمجرد انك رخصت آه، الموادك التعليميه آه، او ساعات لانك آه، ترخص او تستعمل مواد تعليميه مفتوحه انت ساهمت من هالقد شيء بسيط لا اكثر بصير فوقه انه تعملوا مثل بروجكتس او مشاريع صغيره مثل عندنا club نحن بالجامعه يمكن في ناس بيعملوا بهال club activism ل social good اللي هو شيء يفيد المجتمع هولي بيطلع من عندهم فيديوز آه، بيطلع من عندهم photos لل events آه، بيطلع من عندهم presentations مثلا هولي كمان اذا بيشتغلوا عليهم بحيث من من منطلق آه، انه هن بدهم يعملوا خير للمجتمع وبالتالي عم بيرخصوهم تحت رخصه مفتوحه من ضمن هالمشروع هيدا كمان شيء بفيد آه وطبعا آه يعني عندنا نحن ب Creative Commons section كامل آه عن الاو اي ار e وشو ال resources تبعها آه، اللي هي creativecommons.org/education آه، اي حدا بفوت عليها بشوف آه، المشاريع اللي حاصله وال case studies بالعالم وان شاء الله بدنا نبلش نزيد التجارب تبع العالم العربي. صحيح. شكرا شكرا نعيم على انه جيتي على ذكر الكونفرنس اللي بالدوحة بقطر لانه انا رح اكون مشارك بال بهالكونفرنس و تمام ورح <laughs> انقل تجربتي رح انقل التجربه اللي لحد هلا بالنسبه للبنان وبالنسبه للمؤسسه اللي انا بنتمي اليها شو عم نجرب نعمل بموضوع ال OER والاهم من هيك انه آه، آه، جرب نبني هال network. يعني رح يكون في ناس من عمان ومن البحرين آه، بدهم يعرضوا تجربه مثل ما قلتي حضرتك ال policies. وانا بدي اتشكر هون اليونسكو اليونسكو بدعم من ال Hewlett Foundation بامريكا اللي هن اتاحوا الفرصه انه ينخلق هيك conference يعني اليونسكو عم يلعبوا دور كبير بهالموضوع هذا شكرا آه عندنا بعض الاسئله من المداخلات اللي طرحتوها الحين. اول شيء الدكتور فوزي لما ذكرت انكم شاركتوا الطلاب في آه، المبادره، هل يعني من خلال توعيتهم بالمصادر؟ يعني آه، تحاولوا تخبروا الطالب انه ممكن انت تحمل كتاب حول هذه الماده من الانترنت او انه تشارك الطالب في تقييم المواد؟ آه، موضوع الطلاب رياض شغله اساسيه لانه انا عندي خبره طويله بموضوع الانتجريتنج تكنولوجي يعني ادخال ال technology بموضوع ال higher education والتعليم خبره طويله بهالموضوع واليوم الطلاب نحن اليوم الطلاب اللي نحن عم نعلمهم هود الطلاب بطلوا بدهم يتعلموا بالطريقه اللي كنا نحن تعلمنا فيها ما فينا بقى نيجي نقول انا هيك تعلمت وهيك بدي اعلم الطلاب الموجودين ما قادرين الاساتذه والدكاتره ما قادرين يكفوا بهالطريقه الطلاب ليه مهمه لهم؟ لانه موضوع ال open education resources نحن بنعرف انه اليوم في موضوع ال copyright وفي موضوع ال publisher وفي موضوع الكتب وفي موضوع سعر الكتب وكلفه الكتب يعني ال cost of books يعني شغله كبيره اليوم اشراك الطلاب بهالعمليه انه في يكونوا مثلا لانه نحن عندنا كثير طلاب بالجامعه مثلا فينا نبلش بالطلاب اللي عم نعطيهم منح منح ماليه آه، هالطلاب لما يكونوا عم آه، بهالمنح الماليه تقدروا يتعلموا فيهم كمان هن يحطوا وقت من ضمن الشغل تبعهم اللي مطلوب تجاه الجامعه انه يكونوا عم يشتغلوا assistant مع الدكاتره والاساتذه آه. مشان يعملوا research على ال open education resources مشان اذا كان في او اي ار كونتنت معين بده الاستاذ يجربه بالصف يعطيه لهالطلاب اللي هن الاسيستنت يعملوا تجربه عليه قبل ما قبل ما قبل ما يعرضوا الاستاذ بالصف او قبل ما يبلشوا بماده ثانيه وهلم جرى يعني انا بقول الطلاب آه، يعني الطلاب هن اساس آه، وبهذا السياق بدي اقول شغله مثل ما قالت كريم آه، نعيمه هلا انه انا عم عم بخلق في عندنا نحن بالجامعه clubs انه في كثير clubs بالجامعه رح يكون قريبا جدا اذا الله راد رح يكون في club متخصص بشيء اسمه ال open اديوكيشن ريسورسز كرييتيف كومون لايسنسين كل هالمواضيع هي آه، هالنوع من الشغل رح يشتغلوا هال club هيدا وحماس قوي يعني انا تجربتي الحماس تبع الطلاب آه، قوي جدا لانه قاشعين شو المنفعه بالنسبه لهالموضوع لهم وللاجيال اللي جايه بعد منهم تفضل حلو عندي سؤال نعيمه لما ذكرتي آه، المبادرات في البحرين وعمان اعتقد هذه كانت يمكن جزء من مبادره مبادره اليونسكو اللي ذكرها الدكتور فوزي هل هذه المبادره لمستوى آه، الجامعه او المدرسه هذا على مستوى السياسات الحكومه كامله آه، بتغطي مش بس الجامعه والمدرسه بتغطي حتى كيف الحكومه ممكن تفتح ال data تبعها آه، لتكون accessible للناس يعني انت ممكن آه، تفوت تشوف قد إيه، لنقول نسبه الناخبين لتشوف مين بكل قضاء مثلا كم حدا انتخب يعني هذا مثال بسيط يمكن لتفوت تشوف فاتورتك تبع الكهرباء وتبع المي هاي اللي هن حقك يعني فهي policy بتشمل آه، شيء اكبر من الجامعات من المؤسسات التعليميه طيب، وهذا ممكن نحن نخصص له ممكن نخصص له شيء يعني آه، talk نحكي بس بالذات عن ال policies حلو تفضل دكتور عندك إيه، تفضل انا انا كنت بدي اقول انه بس راح يكون لها تاثير يعني لانه اليوم بس نحكي او ما بنحكي على مستوى الجامعه او المدرسه انا بقول انه بدنا نحكي على اربع level بنحكي على level اللي هي ال government الشغله الاساسيه لانه قد ما يكون الجامعات والمؤسسات التربويه تناخذ مثل لبنان اذا ما كان في عندنا غطاء وما كان في involvement يعني مشاركه من وزاره التعليم والتعليم العالي بلبنان آه، هاي ال initiative اللي عم نشتغل عليها هيدا ما بيقدر يكفي كثير او ما بنقدر يعني انه نعمم تجربه مثلا انه ما يكون نصل لمحل انه ال curriculum تبع المدارس ما يكون في كتب برا بطلوا التلاميذ يكون عندهم كتب ورقيه يعني يكون كلها under open education resources بس هيدي المبادره هيدي شقفه صغيره منها بدها تكون بغطى من شيء اسمه ال government والحكومات تاني level هي على مستوى ال institution يعني ال institution مثل انا انتمي الى جامعه بده يكون عندنا انفولفمنت على مستوى المؤسسه ثالث آه، ليفل انا بسميه اللي هو ال educator او ال teachers او هذا ال level اللي هن الاديوكيترز اللي بيعلموا الطلاب اللي هن مسؤولين عن البحث عن خلق هالموارد ال open اديوكيشن resources واخر آه، اخر آه، level انا بسميه اللي هو ال learners اللي هن الطلاب اللي كذا يعني في هالاربع level واحد لازم يشوف على كل level منهم شو ال benefit آه، وشو مطلوب منهم كل واحد آه، يعمل بهذا الموضوع تفضل آه، تمام دكتور زين نقول مثلا في مؤسسه تعليميه حابه تبدا مبادره آه، للتعليم المفتوح هل في مواد محدده اسهل بدايه فيها يعني subject هل مثلا العلوم اسهل من آه، الاداب او او كذا في ماده اسهل على الجامعه انها تبدا معها آه، مش بالضروري لانه اليوم آه، آه، اذا اذا اذا بتاخذ مثلا جامعه لانه صار في آه، موارد محتوى بكل يعني اذا بمجال الهندسي موجود بمجال الطب موجود بكل المجالات موجوده يعني الاستاذ اللي عم يعلم ماده اذا بده يعتمد شيء اسمه ال open education resource في لاقي مواد على الانترنت quality إيه، بكل بكل شو الاختصاصات انما انا طريقه طريقه الشغل رح تكون عندنا هون بالجامعه رح نبلش ب pilot يعني بس خلص من موضوع ال workshop والتوعيه وال awareness campaign اللي عم بعملهم رح نبلش مثلا بالجنرال اديوكيشن ريكوايرمنت كورس بنسميهم نحن هودي كورس مثلا لنفترض example في عندنا مثلا انجلش كورس آه، البيجنينج انجلش اللي كثير طلاب الجامعه بياخذوه يعني كل فصل بنفتح منه تقريبا شيء 12 section بيكون عندنا 12 section 10 section 15 section وبكل section في 13 آه، في بيكون 30 طالب تقريبا وكل section من هون بيعلمها استاذ اللي رح نعمله نحن رح نجيب هلا اساتذه هودي يعني بالمشاركه انه كلهم سوا لانه بدها وقت بدها جهد بدنا يكون استاذ واحد عم يعمل كونتنت لهال لهالماده هيدي under open اديوكيشن resource بيكونوا خمسه او 10 اساتذه عم يتعاونوا بهالموضوع ويقسموا المواد ال structure تبع الكتاب اللي رح يستعملوه ورح نعمل pilot انه يكون في آه، نترك صف او صفين عم يستعملوا الكتاب يعني الكتاب اللي آه. هو بيستعمله standard العادي ورح نعمل البقيه بذات الفصل عم يستعملوا ال open education resources وراح نشوف النتيجه بعدين راح نقدر نعمل نطلع report من ال data من ال assessment من الفحوصات تنشوف اذا كان عندنا فرق بين الناس اللي استعملوا ال open education resources بين ال pilot يعني بين هال group هيدا وبين group ثاني اللي هو اللي عم يستعملوا هذا هيدي هيك نحن الطريقه اللي آه، آه، آه، رح نبلش فيها بالنسبه لموضوع البايلوتنج لموضوع ال OER بقلب الجامعه عندنا هون تجربه حلوه حقيقه ف ففي هذا في هذا ال pilot test آه، هل راح تستعملوا مواد تعليميه مفتوحه جاهزه يعني في already مواد اللغه الانجليزيه راح انتم تاخذوها من على الانترنت وتحاولوا تعلموها اي إيه، نعم راح يكون في رح يكون في نوعين هون آه، رح يكون في مثل ما قلت انا انه آه، رح الاساتذه يستعملوا reuse content يعني content موجوده اكيد بدها تقطع البروسس ايفالويشن لانه مثل ما قلت رح يكون في group من الاساتذه عم يشتغلوا على الموضوع هيدا آه، آه، رح تنزل المواد وفي كثير مصادر وفي كثير مخازن على الانترنت quality material بال languages بال بال بال بال آه، وشغله ثانيه اساسيه انه الاساتذه اللي لهم اللي عم يعلموا هالمواد رح هن كمان يحطوا كمان الاشياء اللي هن شاغلين واللي هن ان كان من الدروس او من ال exercises يعني التمارين او او او او رح تكون الاثنين ورح نعمل هالاختبار هيدا اذا الله راد يمكن آه، بالفصل الجاي بالجامعه صراحه يعني انا I am impressed بالشيء اللي عم تعملوه بجامعه آه، الويزه وحابه كمان share لموضوع كثير مهم انه بخصوص المصادر اللي هي موجوده على الانترنت المصادر التعليميه نحن عندنا بس one setback او شيء آه، لازم نحتاج, انه نشتغل عليه ونطوره آه، مش لدول ال Levant والمغرب اللي هن بيحكوا كذا لغه يعني عربي وانجليزي وفرنسي بس في آه، دول معينه المواد التعليميه فيها او المنهاج الدراسي فيها فقط باللغه العربيه وهون الصعوبات اللي عم نواجهها يعني هلا حاليا نحن ك Creative Commons بدنا نجرب نشتغل على اسراء المحتوى العربي على الانترنت لبعدين نقدر نستمد منه آه، آه، المواد التعليمية يعني يقدر يكون نخلق مصادر مواد تعليمية باللغة العربية آه، كرمال الدول اللي لسه ما بتدرس كل مناهجها باللغة الأجنبية تقدر كمان تكون مستفيدة بذات الطريقة نعم أيوة أنا تفضل دكتور تفضل آه، انا بس حبيت اعقب على ملاحظه نعيمه بالفعل هو احس آه، الدول اللي التعليم فيها باللغه الانجليزيه الامور سهله كثير لان مثل ما ذكر الدكتور الموارد المصادر التعليميه موجوده بكثره لكن المواد اللي تدرس باللغه العربيه مثلا نقول التاريخ العربي او كذا فبالفعل اصعب يعني اصعب ايجاد محتويات جاهزه لكن اللغه الانجليزيه آه، مثلا كمبيوتر ساينس الانجنييرنج الفيزيكس ماديسون هذه المواد كلها يعني المصادر موجوده على الانترنت ومتوفره لك هي المواد موجوده يعني مثلا اذا بتشوف على تجربه آه، ويكيبيديا واللي هي partner ل Creative Commons بتلاقي كثير reading material يعني مثل raw material بس كيف ينحطوا بطريقه ان يصيروا مواد تعليميه هون ال challenge يعني نحن آه. ما بين في محتوى عربي كبير هلا على الانترنت بس كيف يصير في projects او مشاريع ان تحول هيدا ال data اللي موجوده لمواد تعليميه هون ال challenge وهيدا اللي لازم نشتغل عليه يعني اول شيء آه، مثل ما قلت يعني انا آه، موضوع الاوبن وهال وهالاوبن موفمنت اذا بدي اسميه بده نحن اول شيء لنا الشرف انه نكون انا الشرف انه نكون لبناني وبحكي العربيه وبتكلم العربيه وانا كمان بالنسبه لهالموضوع هيدا وهذا كمان راي المسؤولين عندنا هون ال administration بالجامعه رح نحط كل جهد وكل خبرتنا بموضوع انه يصير في عندنا مصادر او اي ار مصادر باللغه العربيه يعني نبطل نحن انه نستعمل اوكي المرحله الاولى نستعين بالخبرات مثلا ناخذ مثلا MIT عندها كل المواد تبعها موجوده منه غلط انه يبلشوا اساتذه الجامعات انه انه يستعملوا هالمواد هيدا بس نحن كمان عندنا باحثين عندنا مفكرين عندنا ناس حسب لهم حساب بالمجتمع العربي كل المطلوب هو انه يكون في عندنا غطاء من الحكومات تبعنا كل المطلوب انه نخلق شيء اسمه community of practice يعني المعرفه ما تكون عند فوزي بارود وحده ما تكون عند رياض وما تكون عند نعيمه بدنا المعرفه to share انا بلشت بال sharing اول ما حكيت انه we need to share يعني لازم نخلق إيه، بسميها culture of sharing كل واحد وبعدين هال network يربط كله ببعضه يعني هلا عم آه، بصير في كثير مبادرات رياض بالدول العربيه بالبحرين بعمان بمصر وين ما كان كل المطلوب بعدين بتصور وبتامل انه كل هالمبادرات رح تنربط كلها آه، ببعضها ويصير عندنا شيء اسمه آه، محتوى باللغه العربيه آه، نرفع راسنا فيه ونقول نحن فعلا نحن عندنا كونتنت بالعربي مش انه بس متكلين على الاوروبي والاجنبي والامريكاني شكرا من من هذه النقطة دكتور ممكن ننتقل للسؤال الثاني، الحين انت ذكرت انه يعني يفترض على الاشخاص يعني في العالم العربي انه يبدوا يفكروا يعملوا محتويات عربية مفتوحة، آه، لكن قد يرى البعض أن إذا مثلا بدل ما أنا أحط كتابي على الإنترنت والناس ينزلوه بالمجان أنا ممكن أبيعه وأربح من وراء هذا الشيء فما هي الحوافز اللي تدفع يعني الشخص أو المؤسسة أو الجامعة حتى تحط محتواها على الإنترنت بالمجان؟ آه يعني هلا في موضوع التعليم المفتوح ال open education resources انه شو الاهداف يعني اول شغله انا بقول مثلا انه شو كل مؤسسه تعليم عالي عندها شيء اسمه mission statement يعني ال mission statement انه اول شيء لازم يكون في عندنا عرف نحن academy انه نحن شغلتنا آه، كمعلمين وكاساتذه وكمؤسسات انه ننشر المعرفه اول واحد مضبوطه ولا لا يعني نشر المعرفه هي من الحوافز مثلا انه كذا آه، آه، شغله ثانيه آه، رياض لازم نعرفها نحن بنكتب بحث علمي شو بنعمل نحن بنبعث البحث العلمي على مجله المجله بتمروا على اربع خمسه ريفيو هالاربع خمسه reviewer هيدا بحطوا ملاحظات بيرجع بيردوا لنا اياه بنطور بنحسن شو معناتها هيدي؟ معناتها انه هودي ال reviewer الاربعه او خمسه شغلتهم يحسنوا البحث تبعي ويردوا لي طيب، يطلع بحث جيد وبنسميه نحن refereed آه، آه، بحث او او article كيف بالاحرى اذا عم تيجي انت عم انا كاستاذ جامعي عم بيجي بقول هيدا الشغل اللي انا عملته بل ما يكون اربع خمسه عم بيشوفوه ويتعاطوا معه عم كتبوا انا على الانترنت بمصادر بمحلات انه يقدروا العالم يشوفوه وكل العالم اللي حتشوفه رح ترجع هي تستعمله رح تضيف عليه راح ارجع انا اطلع عليه يعني راح يكون في آه، رفع جودي لهالشغل اللي انا عم بعمله من طريق المشاركه ايه اللي عم بتصير آه، على على موضوع على الانترنت مظبوط وهلا حتى بال publishing houses عم بيصير في hybrid models يعني انت مثل ما تفضل استاذ بارود وحكى انه لما يجي الدكتور هو مجبر ب آه، بكونه استاذ جامعي او دكتور جامعي انه هو ينشر بحوث كل سنه لا يقدر يتطور بعمله فعاده اللي بياخده انه بياخده بحطه بشركات نشر او publishing institute آه، آه، صراحه عم بيكونوا بيدفعوا عليه يعني ما عم بيكون اقل من 3000 دولار انك تعطي هول الناس بحثك واخر النهار بسكروا عليه وببيعوه <laughs> فهلا نشا شيء اسمه هايبريد موديل اللي هي الجامعات عم اللي هو اصلا انك تنشر فيه هو اغلى يعني بدل ما يكون عم تدفع 3000 دولار على ورقه البحث عم تدفع 4000 دولار بس الجامعات عم بفضلوا انه يدفعوا هن الفرق اللي هو بيتحمله الاستاذ ليه لانه نهايه البحث اللي عم يعمله ما عم بتاجر فيه شركه هي عم بيكون بحث للكل واللي هو بيتوافق اكثر مع سياسات المؤسسات التعليميه، يعني اذا الطلاب عندهم بدهم يستفيدوا او الاساتذه غير بدهم يستفيدوا من بحث الاستاذ بارود مثلا دكتور بارود هن صار accessible لهم بمجرد انه دفعوا هن الفرقيه تبع نشر البحث. صحيح 100% أه شغله ثانيه بدي اقولها أه بالنسبه لل انه شو الحوادث مثلا المؤسسات آه، انه انه اليوم كثير مهمه مثلا انه للطلاب المؤسسه اللي بصير عندها reputation يعني الطالب اللي بيطلع بقول مثلا انا رحت على جامعه سيدة اللويزة انا بل ما بهالجامعه بل ما ادفع بالسنه 1000 1500 دولار حق مواد تعليميه كتب مدرسيه تستعملها بالصفوف انا هيدا جامعه سيد الويزي قدرت تعمل لي اياه مثلا 100 دولار لانه عم يستعملوا ال open education resources يعني هون في شيء اسمه آه، آه، جذب للطلاب جديد لانه اذا هيدي من ناحيه المؤسسه آه، في عندنا مثلا اذا على مستوى الاساتذه يعني في في اكيد زياده مثلا انا بعتبر انه في ريبيوتيشن تبعي يعني ال reputation يعني انه رح يكون عندي personal gain مثل ما بسموه يعني كسب لإلي انه صار عندي reputation انه هالمعرفه اللي عندي الشغل اللي انا اشتغلته ما عم بيكون محصور بس على مستوى رفقاتي او الطلاب اللي بعلمهم بالجامعه بينما عم تكون منشوره بالدول العربيه عم تكون منشوره يمكن بالعالم كله آه، شغله ثانيه مثلا كونكشنز الشبكه اللي بيخلقها الباحث والاستاذ والدكتور آه، بالعالم من ورا شيء اسمه هالشغل اللي عم يشتغله واكبر دليل اللي عم نعمله هلا نحن هلا نحن اليوم آه، هالمعرفه هالمعرفه اللي عندي اياها لو لو من هال الشغل اللي عم نعمله هلا يمكن كان ضلت محصوره بيني وبين هالاساتذه عندي بالجامعه اللي انا عم عم خبرهم شو عملت كتجربه او شو تعلمت. آه، بعدين اهم شيء رياض انه اخر شيء بقول انه كل انسان بالنتيجه كل باحث كل دكتور كل شخص بالاخر بده آه، خلصنا التيم ورحنا على سن التيار على القليله بكون تركنا اثر ايجابي للاجيال القادمه ورانا بهالموضوع. صح. صحيح. فلسفه آه، دكتور زين دكتور عندي سؤال ايضا اخر وهو يعني شوي كونتروفيرشال اذا بالفعل الجامعات بدات تطلق كل موادها التعليميه على الانترنت وصارت المحاضرات موجوده على الانترنت فيديو بالمجان والكتب موجوده بالمجان ليش راح يكون في دافع لاي شخص يروح الجامعه اذا كنت اقدر اخذ المعرفه كلها عن طريق الانترنت آه، خليني خليني اوضح هون آه شغله كثير مهمه انه في كثير ناس بيعتبروا هيدا انه قصه انه او المؤسسات او الجامعات آه، انه بيعتبروا انه اذا حطينا كل ال material online في في تريت يعني في تهديد لهالمؤسسه اللي نحن عم نعيش منها وتناخذ example رح ناخذ آه، مثل مثل مثلا ال MIT اذا اخذنا ال MIT open course يعني جامعه ال MIT بسنه اللي بلشت بهالمبادره بال 2001 اخذت قرار رئيس الجامعه مع الهيئه التعليميه انه يحطوا كل المواد التعليميه يعني كل المواد الموجوده فيك تعلمها بال MIT موجوده على الانترنت يعني سؤالك اليوم هلا بقولوا انه طيب انه انه خلص صارت موجوده هالمواد التعليميه على الانترنت وفينا نستعملها وفينا ناخذها وفينا نعربها وفينا نعملها باللغه اللي بدنا اياها انه لكان ال MIT رح تسكر لا الموضوع مش هيك ما فينا ننظر له آه، بهالشكل فينا ننظر مثلا انه انه بالعكس انه مثلا الجامعات آه، بدل ما يكون عندها 10000 طالب في يكون هي ذاتها الجامعه اللي عندها 10000 طالب اذا استعملت open education resources وراحت اونلاين ديستنس ليرنينج بارلل في يكون عندها بدل 10000 100000 طالب هيدي واحد الشغله الثانيه المهمه انه اذا بنطلع بالتجربه تبع ال MIT ال MIT شو عم بيقولوا لنا؟ لان ال MIT هن السباقين بهذا الموضوع. عم بيقولوا لنا هالموديل اللي عندهم اياه انه انت خذ المواد، يعني المواد انه اللي عندي اياها انه الناس لها حق تعرف هيدي المواد تبعنا هودي كذا ما لك وصول على الاستاذ يعني ما فيك انت تكون عم تاخذ material عم PowerPoint presentation ولا فيديو ولا ولا تقدر تعمل كوميونيكيشن آه، مع الاستاذ فيك تاخذ كل ال material تستعملها عندك كمان بدك اياها فيها بس شرط اذا كان بدك شهاده يعني اذا بدك certification او دبلوما بدك تيجي لعنا بدنا نعمل لك assessment يعني بدنا نعمل لك الفحوصات اللي لازم تاخذها واذا مشي الحال بدك تدفع حق ال ال ال you have to pay money ساعتها إيه، ساعتها بتاخذ الشهاده تبع الام لانه نحن اليوم بتعرف بسوق العمل ما بكفي الواحد يروح على سوق العمل يقول له مثلا انه انا والله انا آه، بعرف آه، انا قريت على الانترنت او او اخذت هالكور اونلاين و... هذه إيه، شغله بعدها مهمه والشغله المهمه هي بنسميها نحن ال quality and reputation يعني ال quality and reputation ليه ليه بنقول ال quality and reputation لانه في كثير مثلا جامعات بيقول لك مثلا انا اخذت شهادتي اونلاين مثلا بنسمعها هلا ايه بقول لك هي طيب انه انا ماني معترف فيها لانه ال quality وال reputation تبع هالمؤسسه اللي عم تعطي مواد اونلاين منا up to the standard يعني آه، بالعكس انا بقول انه آه، الجامعات وصار في صار في consortium يعني شغله كبيره ان كان بامريكا ولا باوروبا مئات الجامعات صاروا آه، داخلين بهال consortium اللي هو ال open اديوكيشن movement وال open اديوكيشن resources بقى يعني شغله بالعكس يعني ما راح يكون فيها اي مشكله هلا المشكله بتكون انا بشوفها مش هلا بعدين اذا اخذنا example آه، او مثل على شيء اسمه البي البي تو بي يونيفرستي مثلا موجود لما نصل على البي تو بي يونيفرستي بتصير البي تو بي يونيفرستي اتصال محل يمكن بعد سنه اثنين ثلاثه 10 ما بعرف انه عم تعطي هالمواد التعليميه بشكل مفتوح وبلاش و free of charge وراح تقدر ال P2P تعطينا شهاده يعني دبلومه ها وهالدبلومه هيدي كمان نحصل عليها كمان ببلاش بس يكون في quality و reputation مطلوبه ساعتها بقول لك ايه انه الجامعات الباقيه بتبلش تفكر بالاستمراريه تبعها اللي هي ال face to face او traditional university صحيح شكرا ما آه، يعني ان شاء الله اكون وضحت الفكره ما بعرف واضحه بالفعل انا اتفق معك دكتور يعني على كل النقاط واحب اضيف ايضا انا من وجهه نظري التجربه الجامعيه ما فقط هي المواد التعليميه المواد التعليميه جزء كبير لكن ايضا انك ان الواحد يروح للجامعه ويناقش مع المدرس ويعمل group project يعني التجربه الجامعيه كامل هي السبب للذهاب يعني, يعني انا في في موضوع كمان نحب اضيفه انه نحن على طول بنحكي يعني هلا آه، رياض قاعد بالحرم الجامعي بلندن دكتور فوزي قاعد بالجامعة أنا قاعدة بالمكتب بإسطنبول نحن عم نحكي من أبراجنا العاجية بس تعوا على الحياة الواقعية في ناس مانا قدرانة تدفع tuition. صحيح في ناس يمكن قدرانة تدفع توجن بس مستواها التعليمي ببلدها المعين أو بمنطقتها المعينة يعني مش كل البلدان لبنان في بلدان بتلاقي مثلا جزائر شاسعة بتلاقي في ناس قاعدين بالقرى هيدا اللي قاعد هونيك واصل له انترنت عنده انترنت بيوصل انترنت بس هو مستوى التعليم عنده بقريته منوش يا خيي ما بخوله انه اخر النهار اذا قدم امتحان على جامعه يفوت طيب ليش ما هيدا الطالب بيقعد سنه بظبط وضعه بشوف المواد التعليميه المفتوحه بيعرف شو ناقصه شو في عنده نقص وبعدين بيجي بيقدم على هالجامعه هيك انت عم تستقطب لسه طلاب اكثر يعني في في شيء نحن بعد ما واعيين له انه لا في مآسي الناس اللي قاعدين بغزه الناس اللي في ناس ما عم ما, ما عندها طريقه غير الانترنت انها توصل لها المواد التعليميه لا آه. تقدر تبني على مستقبل احسن بس المستقبل واعد اذا الله راد يعني الفيوتشر از بروميسنج مثل ما بقول شكرا تفضل ممكن يعني يعني ناخذ من المداخله اللي ذكرتها نعيمه الان هل في يعني عندكم مواقع محدده او مواقع كذا متخصصه تقدروا تعملها ريكومنديشن للطالب حتى يبدا يبحث عن مصادر تعليميه مفتوحه؟ آه، آه، بالتاكيد يعني بالتاكيد في مواقع ما هب ودب مثل ما بقولوا يعني بالنسبه للمصادر التعليم المفتوحه وهلا انا اعطيتك مثل بالاول انه انا عم ببني على مستوى آه، يعني على مستوى لبنان عم بعمل آه، website رح يكون فيه مصادر آه، عن التعليم مفتوح ومعلومات و news بس للعالم العربي يعني للبنان اللي بحبوا يستفيدوا من هالموقع هيدا وان شاء الله قريبا رح نطلع اونلاين بموضوع ال OER لبنان بس اذا بناخذ في امثله كثيره مثلا في عندك ال ال MIT OpenCourse وير عندك ال Carnegie Mellon عندك ال Open Learn Initiative عم نحكي عم نحكي هون كواليتي آه، كواليتي آه، مواقع يعني عم نحكي مواقع ذو جوده عاليه عندك ال Open Michigan عندنا ال Yale عندنا ال Connexions يعني آه، في عندنا الاو سي دبليو الاوبن كورس وير كونسورتيوم في عندنا الويا كونز يعني الاوبن كورسور كونسورتيوم تقريبا ما بعرف عنده صار 200 300 جامعه مشاركين بهال بهال open movement هيدي تحت شيء اسمه الاو آه، سي دبليو في عندنا بالبلدان العربيه بصراحه في المصدر يعني آه، المصدر اللي اشتغلوا هن مع مع ال OER Commons بامريكا وعملوا website آه، عملوا موقع للتعليم المفتوح والمصادر التعليميه اجنبي وعربي اللي اسمه المنظر بالاردن شغله آه، شغله مهمه كثير في عندنا بالسعوديه مبادرات وفي مواقع في بالبحرين بعمان في بقطر واهم شيء بدي اقول مثلا انه في عندنا المواقع اللي انا يعني بتطلع عليها بشكل جدي اللي هي مثل ال Creative Commons ال Hewlett Foundation اليونسكو في كثير مواقع رياض يعني آه، آه، وفي اكثر بكثير مواقع اللي هي كمان في عندها آه، مواد منا كثير of quality يعني ذي جوده عالي بس سميت انا شويه مواقع هون يعني اللي اجوا على راسي هلا يعني بصراحه ايه انا حابه اعمل شوي امفسز على المواقع العربيه يعني لانه بتستحق تحيه لانه هن السباقين هلا منهم طبعا الموقع اللي هلا بدهم ينشئوه دكتور بارود وانا متحمسه اسمع اكثر عنه آه، في مثل ما ذكر كمان مصدر بالاردن في رواق بالسعوديه آه، في آه، بقطر شيء اسمه QScience اللي هن عم ينشروا مواد تعليميه في متحف قطر الوطني عمل Qatar Digital Library كمان عم يفتحوا كل المواد اللي بهي المكتبه اونلاين للناس يقدروا يوصلوا لها ويشتغلوا عليها تحت رخص مفتوحه فنحن اللي ممكن نعمله next انه واللي هو اصلا عم نشتغل عليه انا ورياض انه نجمع كل هالمصادر ونلاقي طريقه آه، يكونوا محطوطين على ال Creative Commons Arabic website يعني موقع المشاعر الابداعيه بالعربي بحيث انه مين ما بده مصدر بالبلدان العربيه مفتوح يقدر يشتغل عليه يقدر يوصل له وان شاء الله يعني حابة اوعدكم انه خلال ثلاث اربع اشهر يكون هذا الموقع شغال وفي كل ال resources اللي والمصادر اللي حابينها وبنتمنى كمان ان, نعمل كيس آه، ستدي عن ان آه، دي آه، يو ليفرجوا يعني لنستفيد من خبراتهم لنستفيد من ال success story انا بعتبرها يعني قصه النجاح اللي انتم عم تعملوها المستمعين نحن نحن مستعدين استعداد تام <laughs> أنا بس حبيت أضيف مصدر آخر آه، هو مش باللغة العربية آه، لكن في محاضرات كاملة يعني ان اتش دي هو ايتونز فايتونز اللي الناس استعملوه للموسيقى وللفيديو للابس في ايضا قسم مخصص مواد تعليميه فمثلا اتوقع كل كورسات MIT و Stanford موجوده على ايتونز يو صحيح, صحيح. في الحقيقة ما بقى كثير وقت معانا آه ما أعرف إذا في عندكم أي مداخلات نهائية حابين حابين نضيفوها آه بنبلش أول شيء بنعيم تفضلي يعني كلام عليك أحب أشكركم كثير على هال Google Hangouts اللي عم تعملون نحن عملنا واحد قبل هلا وكان بس دردشه بين آه، يعني ناس من المجتمع المشاع الابداعي وحمسنا هذا الشيء انه ناخذها اكثر آه، ل يكون اكثر احترافيه وطبعا اللي بيسمع دكتور آه، بارود بيعرف يعني هيك هي جت inspired I am inspired هلا بدي اقوم اشتغل اعمل شيء وميرسي رياض لانك آه، عملت organization لهذا الحدث وشاركت بال Open Education Week اللي هو حدث آه، عالمي وبتمنى انه هذا الشيء يستمر و... آه، ونجي بعد فتره ونرجع نعمل Google Hangouts نشوف NDU وين صاروا بنجاحاتهم ان شاء الله اذا الله رد اذا الله راد انا كمان بدي انهي رياض بدي اتشكركم على هالمقابله الحلوه لتشكركم لانه فتحتوا لي المجال بس انه شارك الناس اللي عم يحضرونا او اللي رح يحضرونا بعدين انه بالاشياء اللي التجربه اللي عم نعملها نحن وان شاء الله تكون هال هالحديث اللي انحكى اليوم مفيد لهم وبتمنى انه نقدر بالمستقبل انه ننشر اكثر بالدول العربيه ثقافه المشاركه يعني يكون عندنا مشاركه اكثر بتمنى بالدول العربيه على مستوى عم بحكي عربي كونتريز هون انه يكون عندنا انه كل تجربه ناجحه ما نخبيها ما نفزع ما نقول انه هيدي والله انه لا ننشر هالتجربه هيدي مثل ما قلت عنا الناس وعنا المفكرين وعنا وعنا عنا كثير اشياء عنا كثير نحن فينا نعطيه بس ما عم ننشرها يعني بتضل مخبيه بمحلات معينه و... وبتمنى على الدكاتره والاساتذه والناس عم يتعاطوا بهالشان انه على طول مثل ما قلت تدريب واقامه ورش والندوات والمؤتمرات ايه المهتمه بموضوع هالشيء اسمه ال Open Education او المواد التعليميه المفتوحه هذا كل شيء بدي اقوله اتشكركم اتشكر كل اللي عم يسمعونا هلا شكرا رياض شكرا نعيم آه. شكرا شكرا دكتور فوزي شكرا نعيمه كانت فرصه سعيده ان نتعرف على تجربتك دكتور وعلى ايش آه، انتم تعملوا في NDU مثل ما ذكرت نعيمه هذا مشروع inspirational ونتمنى انه يرى النور قريبا نستفيد من الدول العربيه الاخرى. شكرا نعيمه ايضا على مشاركتك معنا كان حلو ان تعرفنا على تجارب الدول العربيه الاخرى وخبرتك في مجال المشاع الابداعي كذا ان شاء الله بنختم للمزيد معلومات حول يعني اسبوع التعليم المفتوح هذه هي مبادره يعني عالميه خلال هذا الاسبوع وفي معلومات اكثر على موقع www.openeducationweek.org اذا حابين تعرفوا اكثر على مبادرات مشاعر الابداعي في العالم العربي ممكن تتابعونا ايضا على الفيسبوك facebook.com/ccarabworld آه، وايضا ممكن تشوفوا تسجيل لهذه آه، الجلسه وجلستنا السابقه على اليوتيوب قناه Creative Commons اربون شكرا لكم ولا بنختم ان شاء الله على لقاء نشوفكم في جلسات قادمه شكرا شكرا شكرا نعم مع السلامه